C'est W-A-N-A le 18 avril MC Team Dieu vous a dit oh, chanson là, ça vient chaque matin Voici nouveau tube encore, W Trop à ça donne d'agbe Trop l'aise, ça donne d'agbe Écoutez ma nouvelle manière de rapper On y va Je suis le w Dans le monde entier là y'a pas mon deux Avant de prendre le micro moi je compte à la une, à la deux, à la trois elle va me donner son 06 Toujours dans filet, je tape jamais poteau En dirait qu'on fera des CR7 Calcul mental sait payer, tout le monde sait que 10 moins 2 égale à 8 Tu viens me voir, y'a déjà la porte Mais je te demande quoi de neuf Je suis pas footballeur mais quand je rappe Tout le monde dit que je suis un 10 Ah le chiffre il vient me faire passer à Didier Trop bah, Lui il porte 11, janvier, février, mars, avril Les mois de l'année sont Il dit attends, attends, attends, là là Stop, on a qu'à sauter le 13 J'ai le talent et au micro tu sais que je suis excellent Je suis le futur de la musique ivoirienne son excellence Wana wana Comment tu fais pour être aussi dangereux petit Si elle décide d'arrêter le rap, la musique ivoirienne n'aura plus d'avenir Qui te fait danser Qui te met la bonne humeur oh. Qui te met dans la joie oh, oh, Qui te fait danser Qui te donne la bonne humeur eh. Les mélodies flamboyantes On n'a pas le temps pour les jaloux Trop balais, ça donne ça Parce que mon flot là ça brûle comme Laissez-moi vivre ma vie, les papato Pardonnez-moi le vous de vos autres Les filles qui s'appelle Caro, façon François et manger Y'a plus marche vos rappeurs Je les ai pressés comme orange Arrête de nous mentir champignons, pardon Faut plus me raconter tes salades Seulement le rap voit nos pas de saveur Comme un plat de spaghettis sans rognon Ada et F n'avaient pas iPhone Mais ils ont croqué la bombe Un accusé peut jamais avoir fait au tribunal Il a toujours un avocat Devant tes amis, ils disent que tu es en femme Quand tu tournes le dos à ta livre en bonne On n'a pas le temps pour les jaloux, trop balais ça donne dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, trop balais ça donne dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, trop balais ça donne dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, je dis trop balais ça donne dagbé, dagbé, dagbé, dagbé, oh tabou, oh trop balais ça donne tabou. Les danseurs en position, prégué de gunta gunta. Hey, ah bon, tu es dangereux. Vous préguez de gunta gunta.

ça donne d'atout. Voilà, désormais appelez-moi le prodige de la musique africaine. <laughs> c'est Scotty qui a fait les prises de voix et qui a mixé le son. Mais c'est Mr. B qui a fait le beat. Trop parler, ça donne d'agout.